Il n'y aurait pas talent, on ne pourrait pas permettre à ces jeunes filles de croiser ces regards de femmes, qui sont à la fois des regards de femmes professionnelles, investies et surtout très épanouies, et qui représentent en fait une diversité des métiers que l'on ne soupçonne pas. Talent est un soutien de la première heure de l'association et c'est formidable. Il est indispensable que nous ayons des entreprises qui portent haut et fort ces couleurs et qui, par l'exemple, montrent qu'effectivement elles transforment en fait ces intentions en actions. En fait, ce qu'on constate, c'est que dans l'inconscient collectif, qu'il s'agisse des jeunes filles, des parents, des orientateurs, des enseignants et même de la société dans son entièreté, le premier frein, c'est le frein de la représentation. On résume en fait euh, l'univers de la tech, qui est là où il y a des grands manques hein, euh, du côté féminin, au euh, guy qui serait euh, totalement dans une histoire très renfermée de quelqu'un qui en fait a pour seul ami son écran. Donc c'est pas très aspirationnel pour les jeunes femmes. Nous, notre rôle, c'est d'arriver à montrer que cette idée en fait appartient euh, à une histoire très ancienne. Et moi, il y a un métier que je trouve extraordinaire pour les femmes qui est celui de chercheur. je pense que ça fait partie des qualités, des aspirations des femmes. Leur envie d'ouvrir et de comprendre le monde nous ouvre un champ des possibles immense.